Us explico bàsicament, bueno, molt ràpid, no? Silicon Valley on està, eh? tots ho sabem, la costa est americana, és eh, aquesta petita zona que, que a mi m'agrada sempre explicar, jo que sóc de Vic, i vosaltres que sou de Mataró, segurament us podeu sentir identificats, perquè el Silicon Valley, eh, per mi és com la plana de Vic, eh? tot això de que és un entorn supermodern, jo me l'imaginava d'entrada un entorn supermodern, m'imaginava una vall, no? Silicon Valley, i dic, ostres, deu ser una vall, ens han enganyat a tots, no? El Silicon Valley això és el Pacífic, això és San Francisco, Golden Gate, és una petita zona d'uns 12 poblets al voltant de Palo Alto de 40, 50, 60.000 habitants, en un entorn molt natural. Eh, per tant, ja aparentment s'assembla molt a l'entorn que tenim aquí, fins i tot del clima. No? Ara, què té el Silicon Valley? Té aquest ecosistema que he intentat representar aquí i que el repassaré molt ràpid, que fa que fa que tot funcioni i que quan hi ha una crisi es reinventi i superin les crisis amb innovació. I això no ho fan des d'ara, sinó que ho fan des de fa 70 anys. Per tant, alguna cosa deuen fer bé allà, perquè en determinats sectors, ara mateix en el sector tecnològic, en la biotecnologia i en les energies renovables, doncs tot vagi molt bé. O en qualsevol cosa que sigui innovació. No? Quines són les claus? Bueno, molt ràpid, no? el sistema educatiu, sens dubte, això és la Universitat de Stanford, segurament aquí ja s'us ficaria Berkeley, però eh, són universitats molt potents d'allà, una privada, l'altra pública, però d'allà neix tot, d'allà neix tot. Eh, no repassaré ara el model de finançament de les universitats, ja, ja ho vàrem fer eh, amb l'última vegada, però, però és, és un, és, és, jo crec que és una que hauríem d'importar, i en qualsevol cas, el que fa molt bé Stanford és que promou o incentiva molt l'emprenedoria, cosa que no està bé que ho digui aquí ara, però que aquesta universitat també fa. Eh? Jo, els que esteu al màster d'emprenedoria, doncs ja ho sabeu, no? s'intenta també que l'educació o la formació que es doni aquí serveixi per intentar muntar la teva, la teva empresa. No? Allà ho fa tothom, allà com a primera opció tots els, els estudiants intenten muntar la seva pròpia empresa sigui del sector que sigui, perquè saben que és una aposta guanyadora, perquè si els hi va bé eh, podran treballar en el que els hi agrada, i si els hi va malament hauran après tant d'aquesta aventura d'emprenedoria, hauran après de coses que segurament pel seu perfil de, no, no sabien, no? com de finances, de màrqueting, de, has d'aprendre de tot sent emprenedor. No? I això és un gran bagatge de coneixement que llavors pots aplicar. Definitiva, allò funciona perquè hi ha un sistema universitari molt potent, hi ha una gran concentració de talent que ve de tot el món, eh? i més de la meitat de la gent és de fora, hi ha una qualitat de vida molt bona, pues, eh, platges de Santa Cruz, la zona de vins de Napa Valley, la ciutat de San Francisco, que té una agenda cultural molt bona, etc etc. Hi ha molts inversors, aquest és el carrer colindant amb, amb la universitat, inversors que inverteixen en projectes de risc, de, de, de gent jove especialment, molts events de networking, com el que tindrem ara eh, d'aquí una estona, empreses molt potents, eh? és curiós perquè en aquests petits pobles hi han les empreses més innovadores del món, Google, Apple, Cisco, Intel, IDEO, eBay, eh, Facebook, totes les que us podeu imaginar, estan en aquests petits poblets, i això és, és una, una cosa que, que, que impacta bastant, veure els campus d'aquestes eh, empreses de referència en aquest entorn, i hi ha una gran cultura emprenedora. Tothom vol ser emprenedor, la gent s'arrisca a ser emprenedor i, eh, per exemple, doncs, no sé, els, els fundadors de Google o altres eh, emprenedors d'èxit són grans referents per la societat. No? És un ecosistema que l'he dibuixat així amb aquest puzzle perquè funciona molt bé. Roda molt bé amb la peça central de la universitat i funciona molt bé. A mi sempre m'agrada comparar-ho amb l'ecosistema a català, no? que d'entrada us he ficat al mig també una cosa molt bona que tenim aquí, que és la universitat. O sigui, no anem malament d'universitats. Eh? I, i tenim, tenim un sistema educatiu que, bueno, que està bastant bé. Tenim, sens dubte, molt de talent, molt de talent, ens ho hem de creure això, eh? si no ens ho creiem nosaltres no, no s'ho creurà ningú, però tenim gent molt bona, gent molt bona en tots els sectors una qualitat de vida extraordinària, eh? res a envejar al Silicon Valley, també tenim gent amb, eh, amb diners, tenim gent amb diners, una altra cosa és que segurament eh, fins ara els diners, com que s'han invertit en el sector immobiliari o en, el, o en la borsa o, o el banc donava eh, molts rèdits, doncs eh, aquests diners no, no es destinaven a emprenedors, però ara jo sempre penso, sempre dic que és un bon moment perquè gent amb diners, que hi ha molta gent amb diners en aquest país, comenci, comenci a poc a poc a invertir amb joves emprenedors com vosaltres o amb idees de negoci. No? Això ho hem d'aconseguir, no és fàcil, eh? però s'ha d'aconseguir. En qualsevol cas, jo últimament estic parlant amb molts, amb molts inversors i em diuen que actualment hi ha més diners que bons projectes. O sigui, igual, no, no sé, és per pensar-hi, no? O sigui, i a més jo sóc dels que pensa que si algú té un bon projecte, té bones idees i lluita molt per les seves idees, acabarà trobant inversió. Eh, també tenim events de networking interessants, no? i tenim el, el Mobile Congress, tenim el BIT Barcelona, tenim un munt de coses que es fan també aquí, per exemple, al Tecnocampus, i empreses, determinades empreses també de referència, eh? potser no tan innovadores com Google, però també tenim empreses bones. Per tant, per tant, jo sempre dic, ostres, ens falta una peça en el puzzle. Eh? A mi sempre em diuen, què t'emportaries del Silicon Valley cap aquí? Que si t'haguessis de, de, de portar una cosa, què t'emportaries? No? Jo sempre dic que és la cultura emprenedora. O sigui, que per mi, a més a més, té dos pols, eh, que l'he pintat així amb un signe menys i un signe més, que un és cultura del fracàs, o sigui, aquí ningú s'arrisca, o ningú s'arrisca, la gent no s'arrisca suficientment perquè ens fa molta por fracassar, a mi em feia molta por fracassar quan vaig muntar la meva primera empresa i la segona i la tercera, i, i sempre pensava tenir una sombra darrere que, que em deia, ostres, i si em va malament què passarà, no? Eh, en canvi, ara veig que allà la gent pensa, i si em va bé, què passarà? No? Pensen més en, en les possibilitats d'èxit que no de fracàs. I si fracasses no passa res. Què passa si fracasses? Res. O sigui, tornes a començar o, o dediques una altra cosa, no? però, però no, no, no s'ha d'entendre el fracàs com a algo dolent, sinó com un motor d'aprenentatge. I la part positiva, que jo també sempre m'agrada explicar-la, és que ens falta cultura de l'èxit, no som suficientment ambiciosos. No ho som perquè aquí està mal vist l'èxit. I, I de seguida que surt algú que té èxit o que fa diners o que, o que dona molts llocs de treball ja, diem, ja, ja canviem d'empresari, d'emprenedor a empresari. Ja no és emprenedor, aquest ja és empresari. I l'empresari acaba sent no, el dolent de la pel·lícula, el que fa el pelotazo i tal. No són tots, evidentment, i segurament també n'hi ha que ho fan i que, i que no són exemplars, però jo crec que hem de dignificar la figura de l'emprenedor. No? En qualsevol cas, eh, és un tema a treballar, que per mi s'ha de treballar des de la universitat, aquesta ho està fent i d'altres ho haurien de fer, i fins i tot des d'edats més tempranes, o sigui, a, la, a les escoles s'hauria d'ensenyar més als nens a comunicar millor, a liderar, etc etc i, eh, i també està en mans de tots, no només està en mans de la universitat. Jo sempre dic que tenir cultura emprenedora, que tots ens arrisquem més, que tots tinguem més ambició, està en mans de tots. I tots i cada un de nosaltres podem posar el nostre petit gra de sorra a emprendre, arriscar-nos més, o, si no vols emprendre i no vols arriscar, com a mínim ajudar el que ho està fent, o no posar-li obstacles, que aquí també és molt habitual. No? Per tant, entre tots podem generar ganes de tirar endavant. En definitiva, jo també m'agrada molt aconsellar als que ja esteu emprenent, que guinyen molts, i els que us esteu pensant, eh, també crec que s'hauria d'intentar d'alguna manera importar tres característiques que tenen els emprenedors del Silicon Valley, no? que són ganes d'arriscar-se, ja ho he dit abans, però és molt important, arriscar-se molt més amb el, amb el que fas, facis el que facis, sense por o fracàs, passar-s'ho bé, això també ens costa molt, eh? I, i ja ho he dit al començament, però és que t'has d'apassionar amb el que fas, i, i si no t'agrada el que fas, deixo, dedica't a una altra cosa, però si vols dedicar l'energia que necessita el teu projecte, t'ha d'apassionar i és molt important que ens diverteixi. Eh, has de fer aquesta reflexió. I l'última, d'alguna manera o altra, hem d'intentar tenir actitud mental positiva. Eh, jo no sé com s'ha de fer, però hem de sortir d'aquesta espiral negativa, de pessimisme, on estem ficats, que està en crisi fins i tot el que no està en crisi. I jo sempre comento que quan vaig arribar als Estats Units fa 3 anys, també hi havia molta crisi, i em vaig trobar amb gent que havia perdut la feina, i allà perdre la feina és molt pitjor que aquí, eh, perquè no tens atur, que les estava passant magres, etc. però jo crec que ningú m'ha parlat de crisis en 3 anys, eh, i he conegut gent que les ha passat molt canutes, però la gent posa tota la seva energia en les oportunitats. I el consell que jo us dono és, evidentment que tenim una situació complicada, evidentment que no és fàcil, eh, tenim moltes notícies adverses, però o, o et deixes endur per l'espirada aquesta, o dius, escolta'm, què tinc al meu voltant, quines són les oportunitats que tinc al meu voltant, per tirar endavant, que són moltes. No? Jo, per exemple, posava l'exemple a, a TV3, la mateixa marca Barcelona, que fins i tot per gent de Mataró és un gran actiu, com ho és per mi sent de Vic. O sigui, tenim una de les coses potents que té aquest país, és una marca que es diu Barcelona, que és una ciutat que està aquí al costat, i que eh, a vegades no sabem apreciar el bo que és això de cara a emprendre qualsevol cosa o sortir al món. No? Jo sempre dic que, els arbres no ens deixen veure eh, el, el bosc, no? no ens deixen veure que tenim una ciutat fantàstica, amb una marca dels més reconegudes i a més a més amb, amb, amb, actius molt importants com l'arquitectònic, la cuina, eh, el, Barça, que també és una gran marca, és que, és que també és un, sector, és un tema molt interessant, o fins i tot ara, per tots els que us dediqueu, que n'hi ha molts aquí, al sector del, de la telefonia mòbil, tenir el Mobile World Congress i ser i tenir aquí al costat la capital mundial de la telefonia és quelcom que hauríem d'aprofitar. En qualsevol cas, tenim moltes oportunitats, moltíssimes oportunitats en molts sectors, en el turisme, alimentació, en la telefonia mòbil, etc. i un el que ha de fer és aprofitar-les i també jo intentant sempre comparar coses que fan, crec, millor eh, al Silicon Valley que aquí, que per cert, jo no vull dir ara que tot allò sigui perfecte, eh? estic intentant quedar-me amb les coses bones, perquè de dolentes en tenen moltes, no? però una cosa que tenen molt bo també allà és que cooperen molt més, no? o sigui que la gent suma esforços, jo crec que aquí també haurien de fer-ho més. Jo sempre aconsello als emprenedors que a vegades volen començar un projecte i diuen, ostres, és que, eh, mira, posem un, un cas molt concret, el Pol, el Pol no? que és el company vostre de classe. Eh, ell em deia ahir, ahir mateix, eh, em deia, tinc una molt bona idea de negoci, i és una molt bona idea de negoci, però és que, és que clar, jo no, no sé suficientment de tecnologia de programació. Dic, bueno, doncs és que el que has de fer tu és trobar algú molt bo en tecnologia i programació que vulgui emprendre amb tu, que coopera amb tu. O sigui, emprendre no vol dir emprendre sol, eh? podem emprendre cooperant amb més gent. I, i és un, aquí tenim un dèficit, eh, la cultura catalana, hem, hem d'aprendre a sumar més esforços, hem d'aprendre inclús a parlar amb els competidors, perquè és l'única manera de, de, de, de fer alguna cosa potent. No? Jo sempre poso l'exemple de que si som capaços d'aixecar castells impossibles, doncs per què no també fem el mateix a nivell empresarial i intentem eh, coses realment difícils d'aconseguir. En definitiva, eh, que s'ha de veure el vas mig ple, M'encanta tenir la, la, els, els objectes vistos des de dalt perquè el vas sempre es veu ple des de dalt i eh, sempre faig la conya aquesta de que com que jo sóc tècnic, doncs els tècnics sempre veiem el, el vas ple, no? Mitat d'aigua, mitat d'aire, és només una conya, però s'ha de ser optimista, s'ha de ser optimista perquè tenim per davant un futur molt, molt, molt ple d'oportunitats, no? I, I fins i tot ja no sols amb el que tenim a les nostres mans, sinó en cap on va el món, eh? perquè tota, tota la tecnologia que està arribant, que molta gent s'espanta i ens fa por, jo crec que es generen moltes oportunitats. Només un exemple, l'estàvem comentant abans amb els companys, eh, per tots aquells que esteu en el sector d'internet o en el sector de la telefonia mòbil o que esteu pensant en desenvolupar algun servei relacionat amb l'e-commerce, etc, eh, us arriben veus de dir és que ja està tot fet, ja està tot saturat, ja no es poden fer més apps per mòbil perquè està, ja n'hi ha no sé quantes mils, eh, internet ja està tot inventat i, o ja hi ha els americans que ho fan més bé. Una dada només. Actualment hi ha una quarta part de la població connectada a internet, de la població mundial. En aquesta mateixa dècada, la que estem ara, hi haurà tres quartes parts de la població connectades a internet. Gran part d'ella gràcies a la telefonia mòbil. Això vol dir 3.000 milions més de persones connectades a internet en telefonia mòbil, la majoria d'elles. Imagineu-vos la d'oportunitats que hi han aquí, de nous sectors, de noves cultures, de, de, de nous països que no tenien accés, i hi ha tant de camí a córrer aquí que tu pots pensar, oh, és que internet em fa por, no? i queixar-te de que, oh, és que hi ha molta gent connectada, o pots dir, ostres, tu, aviam, aviam, què puc fer jo en aquest sector? I us explico aquest sector perquè és un sector amb molts pocs recursos, amb molts pocs recursos i amb talent, que això en teniu, es poden fer grans coses. No? En qualsevol cas, tenim un futur apassionant per davant. Aviam, porto mitja hora ja. Eh, canviem de presentació o em deixeu parlar 5 minuts de felicitat? Sí? Bueno, a mi m'agrada parlar de felicitat, eh? És un tema, el tinc aquí, molt ràpid, molt ràpid estic desenvolupant una teoria de que emprendre, és que us vull donar un bon argument per emprendre, eh? més enllà de que hi ha oportunitats, de negoci, de que s'ha de, de tenir el seu bon lloc de feina. No? Però jo crec que la felicitat ens ha de preocupar, bueno, això mm, tot, ja s'han fet molts estudis i que demostren que, que la gent no sigui feliç provocarà eh, molt gasto en, en malalties mentals que tindrem en el futur, etc etc. No? Però jo crec que és un tema que ens ha de preocupar i, I jo crec que emprendre, emprendre quelcom a la vida, ja sigui un projecte empresarial, ja sigui una aventura personal, eh, perquè emprendre no, no, no només és anar al notari i firmar una escritura, eh, és, és tirar endavant el teu somni i arriscar-te en ell. No? Però emprendre és eh, una bona manera de ser feliç. Si mirem el que diuen els experts de què és el que ens fa feliços, tothom coincideix que és tenir noves experiències, fer coses que tinguin sentit, apreciar el que tens, fer més amics, eh, diversió, etc. I, ostres, la reflexió que faig jo és que emprendre va d'això. Emprendre són noves aventures, acabes fent més amics, vas apreciant el que vas obtenint. Quan un client et paga una factura o quan un producte surt al mercat, allò és l'hòstia, és la bomba, perdó, eh, i t'ho pots passar molt bé. No? Per tant, jo crec que és un bon argument també emprendre, tirar endavant un projecte per ser tots més, més feliços. No? I també tothom coincideix amb que quan més feliços som a la vida, en qualsevol tasca, és quan fem alguna que ens apassiona, i que estem concentrats en aquella cosa. No? Portat a l'extrem, el que més feliç fa quasi bé tothom és fer l'amor, no? que és que estàs concentrat en una cosa i li poses molt de passió, se suposa. Eh, doncs emprendre va molt d'això, eh? emprendre va dir tenir un projecte, estar focus en un projecte que t'apassiona i això t'acabarà eh, fent feliç. No? Bé, llavors, llavors també jo sempre intento comparar com entenen la felicitat molts emprenedors del Silicon Valley, no? que per fer-ho ràpid és ells diuen, si tu vols ser feliç a la vida, si realment vols, vols gaudir de la felicitat, has de tenir somnis, evidentment, has d'arriscar-te i fer una sèrie de passos eh, gairebé científics per convertir aquests somnis en realitat, i això vol dir treballar, vol dir eh, superar els obstacles, vol dir... Bueno, eh, és el que és el, la part científica del projecte d'emprendre. De, no? I amb això acabaràs tenint èxit, no? que el represento quin diners, però èxit, cadascú pot entendre l'èxit com vol, no? però acabaràs eh, tenint quelcom, que ah, fins aquí encara no ets feliç. Eh? Això és el que, la idea que m'agradaria transmetre. Molta gent aquí es pensa que ser feliç o tenir èxit és guanyar molts diners, tenir molts empleats, tenir moltes oficines, tenir reconeixement social, etc. No, o sigui, per fer feliç hi ha una part que té molt més a veure amb l'art, molt més amb la part artística, que és saber contribuir, saber retornar a la societat. No? I això és el que realment et fa feliç, no només a tu, sinó que pots fer feliç a molta, a molta més gent. No? Eh, I emprendre va d'això, eh, va d'intentar aconseguir determinats èxits, intentar retornar a la societat en forma de mentoring, en forma de filantropia, el que sigui, i a més és un cicle que no té fi. Per tant, eh, el que s'ha de fer és no pensar que la felicitat estarà en un futur que és el que somiu, sinó intentar portar la felicitat en el, en el present. No? I bueno, llavors, si voleu, també hi ha moltes tècniques que podem fer cada dia, cada dia, petites coses que ens poden permetre tots ser més feliços, emprenent o fem el que fem. No? I llavors també ja deixem acabar dient que a part d'això, a part d'això, els moments de felicitat, o quan sou, o quan sou feliços, s'han de compartir. Eh? I ara aquí vaig a fer publicitat de Supertrams, que és un dels projectes que porto, eh, que bàsicament tracta de que si tu ets feliç, sigui el moment que sigui, no ho seràs suficientment o no seràs prou fins que ho comparteixis amb algú. Per tant, la felicitat s'ha de, de compartir. No? Qualsevol cas, per acabar ja amb això, eh, i així ja deixar aquest bloc, M'agradaria acabar amb una cita del, del Eduard Ponset, d'aquest fantàstic llibre que és Excuses per no pensar, que ell diu que eh, la felicitat, la felicitat és l'absència de por. Per tant, té molt a veure amb això d'arriscar-nos, de fer el primer pas, etc. No? I, I tal com vaig fer l'altre dia a, a la tele, m'agradaria acabar amb un vídeo molt curt, que és un anunci, que a més a més totes surten noies, perquè si els nois ja ens, arrisque, ens arrisquem poc, les noies encara menys, això està demostrat, hi ha moltes menys dones emprenedores, no? I, i segurament, segurament, el principal motiu és perquè no fem el primer pas. A vegades és aquest primer pas. Eh? Ens costa molt, eh? ens fa por. I, I us deixo aquest vídeo per veure si ens motivem més tots a, a arriscar-nos més. O perdre la por. universitari, però a mi em sembla que és un bon exemple per arriscar-nos i simplement acabo eh, amb aquesta famosa frase que, que, que el Pau García Milà ha fet servir en el seu llibre, que tot està per fer, i és veritat, hi ha un munt d'oportunitats, i tal com diu el Miquel Martí Pol, tot és possible, això també ho diu molt el Pep Guardiola, per mi un dels grans emprenedors que tenim en aquest país, tot i que no ha firmat segurament mai una escritura d'empresa, però també ha tingut somnis que ha portat en realitat, i amb això acabem aquest primer bloc. Canviem de presentació i fem pujar Lugo. No, no, no. Molt bé. Doncs pues vinga, expliquem Imagine eh, molt ràpidament. Com veieu, sempre ens agrada ficar pòssits i coses sobre de les taules, seguirem la mateixa línia. I, i bueno, per acabar d'introduir el logo, nosaltres a Imagine, a Imagine, totes les persones involucrades, tant els que venen com a Dreamers, tant els que venen com a col·laboradors, partners, mentors, etc. Eh, I fins i tot, si qualsevol de vosaltres fa una pregunta, els hi farem també nosaltres una pregunta, i és què volien, què volíeu ser de petits, quan éreu petits, què volíeu ser de grans, no? eh, quin és el somni que de petits teníeu. Eh, en el cas de Lugo jo avui li he demanat, què m'has dit això? Eh, guardaparque de Parque Nacional. Val, he fet aquí un dibuix per, eh, per intentar simular el que volia ser Lugo. Eh? Eh, jo en el meu cas us he dit que volia ser inventor, eh, i en qualsevol cas, aneu-ho pensant, perquè si algú fa una pregunta, que espero que en faci molts, el primer que us demanarem és què volíeu ser eh, quan éreu petits. No? Llavors, pots... Doncs, Bé, en qualsevol cas, eh, anem a parlar d'imàgin, molt ràpidament, us expliquem aquesta iniciativa. Això és una iniciativa que vam arrencar un grup d'emprenedors l'any passat i és una iniciativa, vull dir d'entrada molt clar, sense ànim de lucre eh, i que està oberta. Per tant, qualsevol que tingui mm, ganes de portar alguna cosa, ganes de, no sé, de, de suggerir, de criticar, de sumar-se a la història, està, és un projecte completament obert, que, que vam fer l'any passat, va anar molt bé i ara hi tornem. No? Hago una pequeña presentació de de lo que és, del programa. Bàsicament és un programa que té dos objectius. Un és generar idees que canvien el món. Ens diuen que som molt hippies, però nosaltres ens ho creiem. Eh? I com us deia al començament, canviar el món potser és, és fer un primer pas o fer un, un, un gran pas, però pensem que la creativitat que tenim en aquest país eh, pot eh, realment solventar molts dels problemes que hi ha al nostre voltant. No? I el segon objectiu és canviar la vida, canviar la vida de les persones que participen en el programa. Aquests són els dos objectius que tenim. Com ho fem, això? Seleccionem un cop l'any 12 persones completament diferents, que els hem representat amb aquests clics de fa mòbil, eh, i, i vull insistir en el tema de diferents. Eh? El que vam experimentar l'any passat, l'any passat vam, vam escollir des d'una noia de 17 anys fins a un emprenedor de 46 amb 5 fills, i des d'un periodista fins a un a enginyer industrial. No? I hi havia gent de, de Bilbao, Barcelona, Madrid, l'any passat, que quan jo es vaig ficar tots junts, dic, això no pot acabar bé de cap manera. No? Però realment la diversitat, en edats, en backgrounds, tot, va ser eh, el que va ser que això funcionés molt bé. I aquest any estem fent el mateix, estem ja en el procés final de seleccionar a 12 participants, un d'ells aquest any no? ve del màster d'emprenedoria, de fet ja li hem posat aquí el, el logo del Tecnocampus amb un d'ells, no sé per què hem escollit el pizzero, eh? això no és, és, és aleatori. Però bé, en qualsevol cas, estem en aquest procés de seleccionar, a finals de mes s'acaben de seleccionar els 12 participants, i com funciona aquest programa? Eh, agafem i ens anem tot el mes de juliol a un centre de creativitat a San Francisco, no? a, a, en aquell entorn que, del que us he parlat abans, i és un mes de, de trabajo duro. Eh? Temos que decir esto perquè hi ha molta gent que es pensa que allà es va de vacances. No. O sigui, us puc assegurar que l'any passat ho vam fer-ho per primera vegada i els hi van donar mig diumenge lliure amb tot el mes als participants. I van treballar moltíssim, no? I a més vam tenir 42 col·laboradors de diferents procedències, van visitar totes aquestes empreses, no només Google, Facebook i de més, sinó petites startups, a molta gent, i va ser un mes de treball molt intens en quatre projectes reals. O sigui, es va treballar per quatre empreses reals de diferents entorns. Per exemple, l'any passat, doncs, un dels projectes treballava per BMW desenvolupant noves idees en el camp de la mobilitat. No? En definitiva, és un mes de treball i amb un objectiu molt important que és presentar aquestes idees en un event final que es fa, aquest any es fa el 25 de juliol, apunteu-vos a les agendes, eh, perquè segurament serà, bueno, hi, haurà bastanta presència mediàtica, crec jo, aquest any, perquè ens farà el seguiment a la televisió i de més, eh, però a finals de juliol es presenten les idees davant de 300 inversors del Silicon Valley, o sigui, davant de gent que té no només la capacitat, sinó la voluntat d'invertir en idees disruptives. I és una gran oportunitat per presentar aquestes idees en aquell entorn. No? i, i bueno, ara per entrar més al detall us explico com va anar l'any passat molt ràpidament, vam començar amb un event a Barcelona amb l'alcalde el, el 17, va ser el 17 de juny l'any passat, aquest any ho farem el 15 de juny, llavors ens vam anar eh, tot un cap de setmana a Cadaqués, que jo he introduït molt a Lugo i l'heu sentit amb el seu cent argentí, però no ha dit res de Cadaqués i vull que ens digui alguna cosa de Cadaqués, perquè ella està vivint a Cadaqués i, i, i vull que ens expliqui per què anirem a Cadaqués un cap de setmana amb la gent d'Imagine. Bueno. L'any passat ens va ser clau això, eh? com us deia abans, venia gent molt diferent i trobar-se durant, durant, de cop en aquell entorn i també vam anar a treballar, eh? vam estar fent moltes activitats a, a l'aire lliure, eh, vam, vam tenir sessions de creativitat, van venir els experts en cada un dels projectes donant-nos, com el briefing o dins de l'estat de l'art de la tecnologia, però aquell entorn natural va ser clau perquè la gent eh, es connectés. No? Llavors ja ens anem a San Francisco, aquest any marxarem el 27 de juny, eh, per tant, els, els finalistes del, del, del màster, que, que es vagin bloquejant també aquesta... A partir d'aquí no us figueu res a l'agenda, perquè el que vingui el 27 de juny volarà cap a San Francisco, i, eh, i bueno, llavors eh, allà hi és un programa, ho passaré molt ràpid, si algú està interessat, a la pàgina web s'explica molt bé, però tenim eh, molta gent que, que ens fa formació específica, tenim masterclasses de gent molt potent d'allà, tenim mentoring, eh? nosaltres no ens agrada tenir directors, sinó tenir coaches i gent que està dirigint nostra a, la, a la gent, i tot això és possible eh, gràcies a doncs, una sèrie d'empreses de, que, que sponsoritzen a, a la gent. No? Hi ha el Banesto, que és el promotor principal, però llavors tenim una sèrie d'universitats, empreses i gent que ens ajuda amb aquesta història. No? I no només això, i evidentment aquí tornem a tenir com a novetat el, el, el Tecnocampus, no només això, sinó que també és un programa que com que està obert, com us deia al començament, hem rebut el suport de moltíssima gent, de moltíssima gent, d'empreses, entitats i sobretot de molta gent a títol personal, que jo no em cansaré mai d'agrair, que se sumen desinteressadament o, o interessadament, això s'ha de negociar en cada cas, no? però hi ha molta gent que s'ha sumat al programa i ha fet que això eh, sigui, sigui possible. No? Tenim un staff eh, molt reduït, però som gent que, que ens ho creiem i per això estem en, en, aquesta, en aquesta història. I, i aquest és el, això és tal com funciona Imagine Dius eh, només que l'any passat va ser fantàstic a nivell de la generació de les idees, dos dels projectes ara estan en fase de convertir-se en negoci, eh, però sobretot, sobretot, si jo, o crec que tots, hem d'estar molt contents de com va anar Imagine, és perquè aquest segon objectiu que us deia, d'intentar canviar la gent, de, de portar gent d'aquí, que estem en un entorn dolent, un més allà, sacsejar-lo i estar en aquell entorn tan especial, jo crec que al tornar, el tornar, tots 12, els 12 de la primera edició, tots van tornar amb moltes més ganes d'arriscar-se, eh, cosa que ens falta, com us deia abans, amb moltes més ganes de passar-s'ho bé i apassionar-se la feina i amb, moltes ganes, i amb aquesta actitud mental positiva que us comentava. No? I a més, clar, algú sempre em diu, ostres, només són 12 que t'endús allà, no? però el que intentem és que aquests 12, a la que tornin, actuïn com a virus i transmetin aquests valors al seu entorn. Per tant, el que vingui d'entrada al màster, el primer que li demanarem és que al tornar intenti transmetre tot el bo. El dolent que us ho quedi per ell, però el bo que ho transmeti en els companys. No? De fet, estem parlant eh, de fer un event aquí al propi campus, amb, amb tot l'estaf i amb tota la gent, quan tornem, al, al setembre, de buscar la data, eh, no sé quin dia ho farem, però per, per intentar eh, bueno, transferir tot el coneixement, tota l'experiència i que això serveixi a moltíssima més gent. Aquest any, a més a més, hi haurà un seguiment de televisió, per tant, això quasi bé serà, no, no sé si serà una operació en triomf o no, però, però serà, serà algo que veurà molta gent i, per tant, intentem que transmetem aquests valors. Us... Sí, perdó, perdó. Jo, ara el que realment és que el tema de les oportunitats és que és tan clar. Tenim, no sé per què ens empenyem tant a parlar de, de la situació tan nefasta que tenim, perquè tenim l'oportunitat d'inclús de, de, de decidir què volem ser, de dissenyar a, a, a, a quin país volem fins i tot. No? Hi ha, hi ha moltíssimes oportunitats i espero que, que tots amb actius d'emprenedora les pugueu veure. No? Us poso, res, només per, per acabar aquest punt, eh, i quasi bé anirem quasi, eh, eh entrant a l'últim tram de la presentació, amb aquesta línia de dir, de dir quin és, què és el que, que, que s'enduen o, o com han tornat eh, els participants, us poso re, tres fragments de, de les entrevistes que els hi van fer a tres dels participants que van venir no? l'any passat. La primera és l'Helena, crec, de, de Bilbao, que va venir, el segon és el Néstor de, de Madrid, que ja era un emprenedor, aquest concretament amb tres fills, més gran, i l'últim l'Aitor. No? Lo mejor de Imagine ha sido, sin duda, eh, participar en un equipo tan distinto de edad, de profesiones, de, lugares de España y conseguir una conexión tan, tan buena desde el primer momento, tantas ganas de trabajar, tantas, tanta motivación, tanta creatividad, tantas ganas de, no sé, de, que esto funcionara bien, que es que creo que es el mejor recuerdo que me llevo. cas de l'Helena, a més a més, ha estat molt bé perquè només arribar li va sortir una oportunitat de feina a eh, Unilever i, i ara estan prenent amb dos de les altres participants un, un projecte d'emprenedoria que estan fent comptes interactius. No? Per tant, està també iniciant el seu projecte. Aquí tenim el Néstor. Bueno, lo mejor de Imagine ha sido que eh, yo he vuelto a soñar. He vuelto a tener sueños y además eh, creo que no voy a volver a dejar de tener sueños. Simplement això. El Néstor ara, a més a més, que ell venia de l'escola de l'EOI de Madrid, ara eh, <laughs> l'han promocionat i és professor d'innovació a, a la mateixa escola. No? I l'últim, l'Aitor, que aquest, aquest, aquest l'Aitor m'agrada posar-lo, perquè aquest noi, aquest noi, eh, clar, vosaltres eh, us podeu imaginar que per moure 12 persones cap allà, eh, pues, ja ho he dit, no? hi ha unes empreses, unes universitats que, que sponsoritzen i, i que fan un gran esforç perquè pugueu venir, que no és fàcil, no? perquè val bastants diners moure gent i allotjar-les i, i anar a Stanford i fer tot el que fem allà. No? I aquest és un noi que, mm, i a més m'agrada explicar la història amb molta transparència, no? que havia de venir sponsoritzat per la Universitat de Mondragón. Ell és d'allà. I, i havíem arribat un primer acord i al final la universitat no va poder pagar-li eh, la beca com us estan pagant a vosaltres aquí. No? I, i ostres, el noi es van donar una expressió molt gran i em va venir a veure a mi i em diu, és que, i si em busco jo el meu sponsor eh, pel meu cantó i algú que m'ho financia? i dic, bueno, doncs, si ho has de fer, ho fes-ho ràpid, perquè d'aquí un mes hem de donar els noms, no? ell tenia un mes per fer-ho. Doncs el tio em va trucar al cap d'un mes i em diu, mira, diu, he fet 42 reunions, 42 reunions presentant-se ell a diferents empreses, no? i al final va aconseguir que Orbea, Orbea que fa bicicletes, eh, fos el seu sponsor que a més han quedat encantats perquè va venir esponsorat per Orbea, vam anar a fer una venda després a Orbea i va donar molta visibilitat. No? Però el sol fet per nosaltres ja era, busquem gent així, no que es pagui el seu sponsor, però gent que, ostres, tu tingui somnis, aquest, en aquest cas l'Aitor, el somni era venir a Imagine, i que lluiti per tirar-los endavant, no? I és, és, és aquesta actitud de la que us parlem, no? Us el deixo aquí. ¿Ha canviat en mi? Pues doncs, bueno, mi actitud. Yo creo que, que a partir d'ara eh, volveré con, con, las pilas cargadas y con unas ganas impresionantes. Y si me da el bajón, miraré las fotos y los vídeos y venga, de nuevo para arriba. Molt bé. Bueno, doncs són només tres testimonis d'imatge. Nosaltres a la web tenim molts, molts vídeos, inclús si voleu, després a la zona, a la, a la part de preguntes, us deixarem sense, sense música eh, imatges de l'any passat. Només dir-vos per acabar que aquest any, eh, ja us he donat el calendari, si algú està més interessat ho pot saber, però fem aquesta edició que en diem d'Imagine Silicon Valley, i també, també, com us deia al començament, fem una edició, que aquesta l'ha dissenyat eh, Lugo, a Barcelona, que es dirà Postdigital, a l'octubre i aquí col·laborarem molt també amb el Tecnocampus i farem moltes coses aquí. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosa d'esta edició, eh, està de la... per, per, per insistir en el tema de la marca Barcelona, eh, per, torno a dir això, eh, molta gent diu, bueno, jo soc de Mataró, bueno, jo també sóc de Vic, per exemple, no? eh, però és, és una marca que hem d'aprofitar. Quan vas pel món, i el món ja està globalitzat, i l'heu de veure així, la marca Barcelona, llavors ja acabes parlant de que no, però és que jo realment sóc de Mataró, o sóc de Vic, o sóc de no sé com, no? però la marca Barcelona és, és alguna cosa que hem d'aprofitar molt, eh, molt potent. Bé, aquí acaba la, la presentació d'Imagine, us he volgut deixar amb aquesta il·lustració de, de, dels últims. Si algú està més interessat, hi ha informació aquí a la web, eh, estem molt il·lusionats amb aquesta edició, l'hem treballat molt, ens queden encara bastants dies, el 15 de juny ho presentarem, eh, el 30 d'aquest mes donarem el, el nom dels 12 participants i, i dir-vos només que, que és un projecte obert un altre cop, que si algú té suggerències, idees, vol aplicar com a Dreamer, doncs encara ho pot fer, no? I, i està obert. Per tant, hem acabat en temps puntualíssims, no? Eh, engeguem torn de preguntes i si voleu, si llavors voleu us deixo... Puc deixar unes imatges d'imàgin de l'any passat per darrere, mentrestant, sense so? Molt bé, perfecte, doncs moltes gràcies.